Allah Lake Eu aqui. Shimna. olmasın one. 啦啦。 70 türlü yemişler Altmışar on yetmiş türlü yemişler ayırlar küzgen mehmandur Come on. Bir okana saklana Karakçıdan yollardan Sağı solda çaparlana Su akmadan çöllerden Hasbelenti sözlerden Köp kineli dillerden ama meydandan Keminemi kullardan Yüce avlete koymadım Yakşı yaman içinden Bastımdan ayatar sana Ne anlamel hem vardı Dedi akıl adam sana Senden nafıl kim vardı Burada akşam ezer ki Gülü hırman içinde Yok yayını gezemiyor Meş her gün var bradener Din imanın kazanı Kurup gelip boş gitmene Yalgan cihan içinde Kurup gelip boş gitmene Yalgan cihan içinde You know.

jahal